I have a lot of criticisms of a lot of American media outlets, a lot of Western European media outlets that have propagandized on behalf of the government and other um, factions on many occasions, but I have never seen a country with a dominant media so structurally and inherently and fundamentally fraudulent as the Brazilian media is. Você pode ser mais sensacionalista aqui, mais à esquerda aqui, mais à direita ali, mas você tem uma qualidade intrínseca, que é o seguinte, o que sai aqui é verdade, nós vamos atrás da verdade. Aqui se aboliu isso aí. Sai o que, o que nos interessa. E se tiver que inventar, inventamos. Os grandes veículos se dizem imparciais e eles, na verdade, não são. No Brasil, para qualquer assunto relevante da vida pública, você vai encontrar em quase todos os casos a mesma posição sendo defendida por todos os meios importantes de comunicação. No caso da televisão no Brasil, a gente tem um cenário de monopólio. Se você quer realmente conversar com o dono do Brasil, com quem manda no Brasil, converse com a TV Globo. Na redação eles entraram arrebentando tudo, arrebentaram parede, arrebentaram teto, acabaram com tudo. Esse é o ponto principal é, para o fascismo que a gente está enfrentando agora e para toda essa questão que começou em 2013. A mídia agora tem que desfazer o que fez, se não quiser levar o Brasil para uma ditadura.